žodžių, vyks karas. Traukia sumuštą prancūzų kariuomenę per Lietuvą. Nu ir čia viens karininks, pasiklydęs nuo savo draugelių, užėjai ieškot nakvynės į žemaičių trobą. Nu, nei lietuviškai, nei žemaitiškai, aišku, prancūzas nemok. Nu, bet laič suprast, kai jis čia būtinai nakvos. Nu, žemaičiai, virsų žmona, draugiški pavai, pavalgydina. Nu ir pagulda svečią į lovą. Per vidurį atsigul. Moteris, nu abu du vyrai iš kraštų. Naktį žemaitis taiga pabund ir sunerimė saka žmonai. Klausyk, žmon, man ruots ant tave krūš. Aš <laughs> žmona atsakė jam. Į man te prots. A, a tai ko tu anam nieko nesaka? nustebęs žemaitis. Nu ką jam daryti, jeigu jo popa kruš? Aš žmona jam įsaka. Tai ką aš prancūziškai nemoku. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.